nafanyaje? akili kazi naitaka. Mm. Umiza akili. Nikasema hapa mfukoni na elfu hamsini. Mm. Na jamaa yangu ana nini? Ana Lava 4. Mm. Gari moja hivi. Kwa hiyo nikija na gari hapa naweza kanirahisishia mimi kupata nini? Kazi. Sababu si hata niona nina njaa. Mm. Basi nenda nyumbani kaambia wife wewe pasi nguo nini? Viatu vikae vizuri. Kanipasia nguo vizuri na viatu. Unaenda wapi? Hatulia ah, bana kenda kwenye mangoya hii gari kuweka mafuta na kukupela kula shilingi ah bwana eh, sikiliza bwana utanipa elfu thelathini elfu thelathini na mafuta au nini ah ah mafuta juu yako nikamwambia hapana mimi elfu thelathini nakupa mafuta bana fanya 40 tukaenda huyo jamaa alikuwa kibonge sana alikuwa rafiki yangu alikuwa mnene sana mm. tukaenda kuweka mafuta na jamaa wangu tunaenda wapi gani nikamwambia tunaenda kwa bosi wetu yule pale mzee nyumba pale mm. ndio hapo tunaingia moja kwa moja mm na tepu tuenda kiprofessional mm. yapo tujaliko ile bwana tukaenda pale tukakuta mafundi na alafu foto kapaki kwa fujo pale nje mm. kaingia ndani bosi anauliza yeye la nani bwana anambia bosi mimi ni fundi huyu hapa anaitwa Mr. Omari eh bwana na kiwanda cha paving kwa hiyo bwana nimeona tuje tukupe idea namna kufanya kazi itaweza kufanyika huko ndani mm. idea gani bwana Nataka tu design garden, paving tuwekee. Sura nyumba zinatakiwa zipendeze. Haina shida bwana, hebu pembeni hapo mniambie mnafanyaje? Kwanza nitapa idea. Mm. Hapa nitakuwa na mlima wa maji ya kurusha maji. Hapa maua fulani natakiwa wakae. Mm. Pavement parking za gari zinatakiwa ziwe hapa. Yaani zile idea na yeye zikazo zinamkolea. Basi mm. pembeni bwana mniambie sababu. Kaambia mwanangu shika tape kule tukapima. Yeye hapo kupima ajui, sio fundi wala sio vitu vyake. Eh, yeye anashika tu tape kule mwanzoni, mimi mm. ndio nasoma. Mm. so mimi naandika. Kafanya calculation zangu kama na bosi kazi yako mpaka ikamilike. Pavement nje ya ni Pavement tu. Mm. Yaani inaweza ikaenda milioni kumi na nne au kumi na tano mm. lakini tuweke bajeti ya kawaida milioni kumi na tatu mm. na maana mazingira yako yatakuwa kwa sababu kila pavement huwa zinawiana kulingana na square meter ukubwa eneo na viwanja vya kule vingi vinakuwa vime vina nani maeneo yanayofanana kulingana vimepimwa na serikali mm. kwa nakuta bajeti zake huwa zizidi kulingana nyumba zilizojenga mwingine atapiga 15, mwingine 20, mwingine 13, mwingine 30. maana yake tunafanyia calculation kwamba kwa nini inakuja milioni 13. na tatu mm. nakuwa nampa hesabu zake kama mchanga tutapata lori tatu vifusi tutapata lori kumi mm pavement ya square meter moja kiwandani inauzwa elfu kumi na tano kwa kama una square meter mia ina maana ni milioni moja na laki tano mm. kama una square meter mia tano inaenda kwenye milioni sita na umeona bwana kwa hiyo sasa milioni sita na ukichanganya na hela michanga ukichanganya hela ma, ukichanganya hela ufundi mashine lailoni kuzuia majani kwa hiyo lazima bajeti yako inakuja kiasi fulani mm. eh, ufundi unafanya shilingi ngapi square meter bwana shilingi elfu nne labda mm. kwa hiyo shilingi elfu nne hii nikikupigia mara square mita labda mia tano unaweza kuwa nazo ni milioni mbili mm. tukichanganya na milioni sita ya, ya nani ya pavement tuna milioni nane mm. tukichanganya mchanga na vifusi na lailoni tuna milioni kumi mm. kwa hiyo tukichanganya cobblestone budget inaenda labda kwenye kumi na tatu mm. kwa kumfanyia uchanga mchanganuo ule anaona ni sahihi akafanya mchanganuo mzuri akaambia wewe kweli professional kwa hiyo kazi yangu kweli nataka kuifanya kwa sababu ndani nihamie na huu ni mwezi wa 11 mwezi wa 12 nataka nihamie mm. ndio basi ina shida bosi kazi utaifanya sawa basi nitakuita kaambia poa jamaa pale nikachana naye nikamwambia wanangu zoezi limeshaisha bosi nimeshampa kuna nani contact ndio utakapenda hata tutafuta mm. poa poa tukachana mshikaji mm kweli yaani baada ya siku kama mbili nikapigwa simu mm. Agree njoo bwana, nikaenda na gari au na miguu hapo. Nimeenda nimemwita jamaa, tukaenda na gari mm. Ehe, nimepiga hesabu bwana, nimeona bora zile paving hapo tufyatue kuliko kwenda kununua, gharama itakuwa kubwa, tupunguze gharama tufyatue hapa hapa site mm. Nitafutia tu kufyatua bwana Mane nimeongea na wenzangu hapa kwa kina mwishi pale lazima alifyatua kama ikawa ndogo. Mm nikaona kufyatua hapa tena muda mwingi utapoteza mm. na hela mimi nitapata ndogo kwa sababu pia kiwandani kule ujue nikipeleka mzigo bosi kinunua kiwandani napata kamisheni yangu mm. na pia ile deni linazidi kupungua kule kulingana na mm. ninavyompeleka wateja kwa anazidi kuniamini ile deni naona nadai sasa tukifyatua tena na maana kule mawasiliano na kule kiwandani na kwa hapa mm. nafyatulia hapa nikaitikia kiunyonge nikasema sawa nikatafuta watu katafuta vijana wawili kufyatua kaja kwanza kufyatua pale siku ya kwanza amepiga tumeongeza mifuko kama 150 hamsini hivi imeshuka pale site mm. Fiatu siku ya kwanza siku ya pili mimi siku ya tatu nilikuwa na dharura mm. Sikwenda pale site wao wakamuuliza bosi bosi akauliza kwani agree wapi wakaniambia sijui ana site nyingine kumbe sina mm. Nimepata na shilingi ngapi akaambia bwana sijui nimepata na 5000. mm. mbona mimi aliniambia 7000? kwa maana mm. hiyo mm mimi nimwambia elfu saba siku mita nani kufiatua mfuko huu mmoja pale madogo nikapatana nao sinawaweza mm. tano mm. ile elfu mbili kila mfuko ni ya kwangu mm. kwa maana kama mifuko ikiwa kumi kwa elfu mbili mbili wow, na na mifuko ikiwa mia na laki hizo mbili umeona kwangu mimi bado haijanipotezea muda mm. sawa mmepatana shilingi mimi kwangu naambia shilingi elfu kumbe nilio naniibia eh sasa unajua achaga hata kitu kidogo wenyewe watu wakunaona wanaibiwa ubaili. Mm. Sasa sikiliza, mimi ndio elfu 7000 nyinyi mnaofanya kazi. Yule ambaye afanye kazi wakanikandia kwa tajiri. Mm. Mimi nakuja kukagua jioni. Mm. Niwape wanipe mahesabu mpige mfuko mingapi na lipe la zao. Mm. Naambia madogo mmefyatua mfuko mingapi? Tuache bwana. Sisi tuko busy Ah. Yaani ile nidhamu ya kuniheshimu ambayo sio hawana. Mm. dharau zimeanza. Sasa najiuliza hao dharau wanazitoa wapi? Dharau wanazitoa wapi? Mm. Tuache bwana, silikuwa busy nini? <laughs> Nikaenda kwa bosi. Bosi, shikamoo marhaba. Eh, unasemaje Gray? Nikamwambia bwana, nilikuwa nataka nijue nikupe idadi ya. Achana nao, nishaongea nao wale bwana. Wewe wewe endelea na shughuli zako. <sighs> Sasa hii kazi nilikuwa naitegemea. Angalau nipate hata milioni mbili, milioni tatu hapo. Leo hii tena naambiwa bosi ameshamalizana nao. Jamaa mm. mmoja kaniita pembeni, oya, madogo yamekusaliti, wamekuchomea kwa mshua. Tulikuwa tunamsikiliza tunawasikiliza kwa mshua na kuambiwa na kuambiwa na kazi nyingi, si nini, ndio maana kazi yako hajafanya. Mm. Nikafuata ngambia nyie, mimi simeleta pa kazini. Ndio umetuleta, ngambia ndawatoa. Kwa mtaondoka, mimi ndio ndawatoa. Hawezi kututoa, si ndio tumekuja. Wewe wewe ndoka zako bwana, si nini, utajua mwenyewe. Lakini si hapa tutoke na kazi tutapiga mpaka ishi na kupanga tutapanga wenyewe. Mm. Nikamwambia ndio afu. hauwezi kutufukuza, hauwezi katukubali. Sasa mimi najiuliza hata pia ningesema nawafukuza na jamii na wafukuzaji, wakati mwenyewe nishafukuzwa kazi. Mm. Nikarudi nyumbani nikatafakari, akili nikawaza, loga siwezi, uchawi wenyewe siujui. Kaambia wale pale ni watoe kwa akili. <laughs> Baada ya kufikiria ni watoe kwa akili, nikaenda kwa bo. Kesho yake nikachukua karatasi nyeupe nikachora michoro michoro fulani hivi ya aina tofauti ya pavement, yani ambazo azipo yani Dar es Salaam nzima. Yani mchoro wangu naibuni mwenyewe. Mm. Eh, michoro pa. Nika subiri siku hiyo ana wageni. Ndugu zake wamekuja pale. Kapuzi shikamo, maraba. Vipi tena umekuja kukagua kazi yako? Niambia yeye yaani nimekuja bwana bosi wangu, siwezi kukuacha. Unasemaje bwana? Bwana mimi nimekuletea mchoro huu hapo. Kabla paving hizo mnazopiga mjafika mbali sana. Angalia mchoro huu hapa, tuchague idea moja wapo. Mm ya hizi michoro ndio tuweke pavement kwa sababu hizi nyumba ni za kisasa mm. Eh, pavement za kipeke yake kabisa alafu yule bosi anapenda vitu vya kipeke yake mwambie kitu cha pekee yake anakubalia hebu tuone bwana akaangalia kuna eh, kuna michoro mizuri kweli hizi tujue kuona hizi mm. ambia sasa ni moja mimi nikatengenezea mashine ila kufyatua waendelee kufyatua hao vijana wenu mm. <laughs> akaambia wakachagua pale mold moja ah, hii ndo nzuri bwana hii nzuri bwana grey kaambia sawa shilingi ngapi kutengeneza mashine? Mashine vya mkono vya vipi tu. Kaambia laki tatu. Mashine kimoja. Kwa viwili laki sita. Tunakupa laki tano bwana, kaambia nipeni. Wakanipa laki tano, nikaenda Tegeta darajani kuna jamaa alikuwa anatengeneza zile mashine. Mm. Nikampa mchoro bwana, nitengenezee hizo mashine. Shilingi ngapi? Akaambia nitakufanyia laki mbili mbili. Kaambia tengeneza. Akatengeneza siku hiyo hiyo. Bwana nikampa laki mbili. Mm. Mimi nikabaki na laki moja katoka pale kapeleka zile, lakini nilivyomwambia zile mashine, unajua zina bawaba eh? mm. unafungua zile bawaba zinafunguka zote, zile kwa bawaba ziko nne mm. kwa kifungua na bawaba ni kama nani za mlango zile mm. kwa unafungua zinakuwa zinafunguka, kwa hiyo ile mashine ya mold inakuwa na baaba labda tatu au nne mm. ile ilikuwa na baaba nne mm. Nikamwambia baba moja ipige spot Yaani eh, spot mm. ni moto fulani unachomelea papo isiwe inafunguka. mm mm. ni yaani zile tatu zinakuwa zinafungwa kwa hiyo kila mashine ile sina baba nne mm. kwa kila baba moja ipigwe spoti isifunguki lakini zile tatu zifunguki mm. piga spoti piga spoti zile mashine zote katoka nazo ile mashine nikapeleka pale site kabeba mashine hizi hapa wabeo vijana bwana nikawa pale madogo adogo mashine zofyatueni wakawa na jaza udongo wao wakifyatua wakitoa hivi mm zile pavement engo moja ya juu ile mm. vile viengo vile vinalika kidogo mm. zile zinakuza namegeka kitu zinamegeka kitu wakana napiga afu uko slow mm. taratibu taratibu napiga kwa hiyo kila ukipiga wakitoa zinakuwa zinamegeka kidogo mimi sababu naijua kwa nini zinamegeka vile kwa kumeseti baba moja sifunguki sifunguki kwa wale kwa hawajajua mm. kwa nini zinamegeka basi kwa sababu hawajatengeneza wao ile mashine kwa hawezi kusema chochote mm. tu Amefyatua, amefyatua, amefyatua. Siku ya kwanza nikaacha. Kesho yake mimi nikaenda. Bosi nimeje kuangalia ile kazi wanaoifanya vijana wangu. Mm. Nikakuta wamepiga nyingi nyingi lakini zimemeguka meguka. Ndio maana bosi, mashine hizi zinataka mzoefu. Kwa sababu wao ni wageni. Mashine hizi hawafanyi nini? Hawaziwezi. Hawaziwezi. Mm. Na ukumbuke mimi nilikuwa nataka pale paving kwa vyovyote vile zinunuliwe. Mm. Kulingana na muda ule na mm. mazingira kwa na mimi nataka hela. Yaani hizi paving bwana hawaziwezi kwa hiyo mi niwapigie mm. nionyeshe mfano nitawaleta vijana wangu wengine wawili waje waonyeshe mfano wa vijana walikuwepo mm. wanao wazoefu wa hizi mashine mm. ene yaani shida walete bwana mimi tutokea kazi yangu nzuri nikachukua mashine zangu zile jioni kaweka kwenye mfuko nikaenda kwa fundi katoa zile sport toa zile loki <laughs> fundi akatoa loki tatata kufanya hivi zote zinashiki vizuri mm Kambia mzee, kesho asubuhi vijana wangu kwa fresh wawili yetu wenzetu. Oya, mzigo hapa, pigeni kazi. Cha cha cha cha. Vitu vinatoka vimenyoka hivi. Wale vijana wa kwanza wanaangalia mzigo ulivyo nyoka. Mm. Ah, na wauma. Sasa nikawa nina hela ile laki moja. Mm. Nikachenji elfu tano tano. Mm. Ile seti ilikuwa na watu wengi sana. Mm. Nikawapa hela wale elfu tano tano <laughs> wote mm. wengi tungawapa elfu tano tano mm. waza nini hizi nikaambia kuna idea moja nataka mnisaidie mm. nataka eh, ikifika saa mida ya kuja bosi saa kumi na mbili mm. nataka wote mjae pale napopiga zile paving pale mm. afu mnazisifia mm. kwamba ni paving nzuri mm. sifia sana tu alafu wawili mniulize swali kwamba zile paving zitaisha lini mm yani kufikisha pisi elfu ishirini mm. lini zitaisha mpaka sasa hivi tumeshapiga pisi sijui elfu nne sijui elfu tatu mm. kwa lini zitaisha niulize hiyo swali sasa wale wa kwanza wale mm. nimeshastopisha kiaina bosi, ah. bosi kawalipa hela yao nendeni bwana mwacheni bwana mlikuwa mwezi angalia mnaniharibia sumenti muona gari anafanya vizuri kwa hiyo wale wakawa wamesha nikaambia siambia ndo wafukuza mm. mnagumbuka mshenzi tu wewe nikaambia we na ngule pale <laughs> mlikuwa umeingilia, mimi si ndio nimewaleta na mimi niwaambia nitawafukuza, poteni. Ehe, mhm. tukana sana siku hiyo, naambia mm. mimi nimewatoa kwa akili tu, lakini mzigo naupiga mwenye Wakatembea bosi eh, siku hiyo kaja, kuna watu wamejaa, wameacha shughuli zao, wamejaa pale kwangu ninapopiga. Je, vipi, mbona kazi zenu ufanye? Akaambia nani, ah, bosi nilikuja kushangaa ni aina hii ya paving nilikuja kuiona sehemu hiyo. Au ah, ni paving nzuri. Nzuri, eh, nzuri kweli yani, nilikuja kuona sehemu yote. Mm. basi kama ni nzuri basi poa. Naona zile petrol vizuri. Haya wewe, mmoja kauliza pale swali. Sasa fundi ya grey, hizi baby utamaliza lini? Nikamwambia ah, <clears throat> sio leo. Mm. Mwezi wa pili. Mwezi wa pili mwakani. Eh, hey. bosi akadakia. Mwezi wa pili nini mimi mwezi wa pili nataka niambie mwenye sherehe hapa. Hamna haja mwezi wa pili bwana. Nikamwambia bosi hizi kazi ngumu kufyatua hizi. Mm. Kwa misha bizi elfu zio leo mjua. Kwa hiyo mwezi wa pili mm. bora tununue tu nikaona ehe afadhali bora point yangu mimi kupoteza muda tu mm. ili aseme kununua muda tumebakiza ni wiki mbili tu sio wiki tatu hizi bora tununue mm. Ah, basi poa ngaambia yule blaza wangu nakumbuka ulikuja kupimaga mm. kupima yeye yule blaza yule ndo ana kiwanda cha paving sasa paving anazotaka kununua ni zaidi ya pisi ni kama pisi elfu kumi na saba mm. kati ushapiga elfu tatu lakini zile nasema tutapanga nje mm. kwa za ndani pisi elfu kumi na tatu ili maximum pisi elfu ishirini mm. kwa hizi elfu kumi na saba zinazotakiwa ukiangalia viwanda vya mitaani vile ameshavizunguka vyote anavijua na havina mzigo wa pisi elfu kumi na saba kwa wakati huo mm. na alikuwa nataka paving fans inaitwa square mm. ila mzigo huu alikuwa nao mtu huyu mmoja ambaye mi na yeye hatuelewani Eh, yaani mi na yeye jamaa yule hatuelewani. Kwa sababu gani? Yule jamaa mimi naye hatuelewani kwa sababu wateja wengi wa simpelekei mm. mimi kwa kwamba simpelekei. Kwa hiyo ananikuta kama na kazi nachukua simu nyingine. Sasa leo yeye ndo ana mzigo, ana mzigo sasa, na yule bei yake ni kubwa mno, ambayo mimi hela sipataji nikienda pale nikipeleka wateja, na maana sipati hela mm. kwa sababu so, anauza mita elfu kumi na nane mm. wakati sehemu nyingine square mita elfu kumi na tano mpaka elfu kumi na tatu mm. ambayo katika elfu kumi na tatu ukimwambia bosi labda elfu kumi na tano na wale kule bosi akienda anamwambia elfu kumi na tano lakini ukienda kama fundi ukilalamika wanakupa kwa elfu kumi na tatu unapata kila siku mita moja elfu mbili mm. kama una siku mita mia tano una milioni sasa yule anakuja kuambia eh, siku mita elfu kumi na saba mpaka elfu kumi na nane wewe unapata hela hela gani kwa bosi unamwambia elfu ishirini inakuwa ngumu mm. tukawa na ugomvi naye pale ana mzigo, ndio maana mzigo wake ulikuwa ni mwingi wa muda mrefu, eh, hauzi kwa sababu bei yake ni kubwa mm. ana msimamo wa bei. Sasa ndio yule yule peke yake na bosi kile kiwanda kijui, kwa lazima nimpeleke pale pale tu mm. Umeona bwana, sasa bora tununue. Ulisema kaka kwa ana kiwanda, kaambia sasa, kama kaka kwa na kiwanda na wiki hizi mbili sina hela, karibia wiki tatu, kwa nataka mzigo tukope. mm. Haya, mzigo wa milioni kumi na unaenda kukopa wapi? Nani akukopesha mzigo? Ikawa kwangu mtihani wa pili. Mm. Haya twende kuonyesha paving. Sasa twende nikaonyeshe nikaona kimuonyesha vipande vidogo vidogo hawezi kulizika ule mzigo. Lazima nipeleke kwa yule jamaa mwasibu wangu. Kwa yule mwasimu wangu ambao tuliana. Sasa nilikuwa ndani ya gari kaambia bosi. Bosi. Hivi unajua kuna madalali? Unajua madalali eh? Kila kiwanda kinakuwa na madalali. Kwa hiyo ukienda pale utaambiwa 10,000, paving zinauzwa 15,000 mm. lakini dalali atakwambia elfu kumi mm. mpaka mm. elfu kwa hiyo kakako losing elfu kumi mm. basi bwana kile kiwanda kina dalali haya basi nikani nimemweka kisaikolojia hiyo. mm. tumefika <laughs> mpaka kwa nani kwa jamaa kama bosi kiwanda cha blaza wangu ndio hiki sasa basi kaangalia kile kiwanda eh, si kina mzigo akamuuliza yule bwana mm. ambayo ndio mwenye kiwanda mm Bei gani square meter? Jamaa kaambia elfu kumi na nane. Wewe utakuwa dalali wewe, afu kumbe ndio mwenye kiwanda Nikamwambia bosi, ah wewe dalali. Wewe utakuwa dalali wewe. Hebu zikati uzishi elfu kumi na wakati agreka niambia hapa ni kiwanda cha kaka yake ni elfu tano. Wewe ni dalali wewe. Kikawaka pale jamaa. Mimi sio dalali. Mimi ndio mwenye kiwanda. Sasa jamaa amejiweka ulafulafu. Yaani wewe una kiwanda cha zaidi ya milioni 80. Mm. Alafu unakuwa lafulafu chini ndala na nini na pensi. Mm. Mtu atakwambia kwamba una kiwanda kile. Mm. Wewe ni dalali wakaanza kubishana washua washua kwa washua. Mimi niko pembeni mnafiki mmoja. Ambia <laughs> ambiaje? Naambia bosi dalali unachochea ugomvi. Sio unajua tu mm. mnoko. Wewe ni dalali sivyo? Agree sikiliza bwana. Pembeni nataka ununue hapa. Ila huyu dalali sasa nimuone hata nyumbani kwangu asije. Unajua kumuua. Mm. Mwambie kaka kutuletea wauni kwenye kiwanda chake kwanza kwa wapi nikamwambia siko Bagamoyo ah, ambaye ambaka ni yule kibonge ambaye ambaye hata mambo ya pevi ya hajui mna lote mm wewe ni dalali wewe Mbonge kwa kawaka jamaa kaambia toka na mgali wako mbovu na mbona mshoa mgali wake mbovu bosi alikasirika siku hiyo nikamwambia bosi aishi bwana wenzetu huyu leo leo anafukuzwa kazi <laughs> tukaingia kwenye gari ya mshoa tukodi zetu Mbaga wapi? site eh nataka mzigo pale pale lakini sina hela kaubeba mzigo piga kazi ndakuja kulipa nikirudi nikitoka moshi mm. nikaambia poa bosi ina shida taongea na kaka naongea na blaza sasa nikaa na mtihani alipo oh. bosi tulipoachana naye pale naumiza kichwa yule unamwingiaje sasa pale siwezi kuchukua siwezi kwenda pale mm. lakini mzigo lazima nitachukua kwingine kwani bosi atajua nimechukua pale mm. lakini shida mzigo utaupata sina viwanda vingi najulikana mm. nani atanikopesha mzigo na sehemu nilikuwa nakopeshwa mm. bado kuna deni lijaisha mm ah, kopesha kazi, nikapata mtihani mwingine. Maana sasa kazi imestopisha. Kwanza mzigo ufyatuliwi, bosi anataka kununua na kwenye kununua bosi ana cash, anataka mkopo na nishaahidi kwamba blaza anakopesha mm. na blaza kiwanda hana, unaenda kukopa. Nikarudi nyumbani nimenyongonyea, Bosi anauliza vipi, <laughs> ambia mwanangu, sala mwingine, itegemea bosi atoe cash tununue mzigo, bosi kakopa na nataka kazi iende haraka na nimemwahidi kwamba mzigo nakopesheka mm. na mkataba umeletwa nimesaini tunafanyaje mm. mwenzangu hapa hamna cha kufanya hiyo kazi tu iache imeshakushinda niambia nani nimemshinda? hapa lazima tupate kazi na lazima tupate ile kazi imehangaikia sana nikalala bwana nikafikiria usiku hata usingizi ulikuja kwani mm. hakuja saa 12 kasoro nimeamka nashangilia ndani eee unauza vipi? Nimepata point, jibu la kufanya. Jibu eh, unataka kufanya nini? tulia. ndio cha kufanya. Nikaenda kiwandani. Kwa yule jamaa anaenda hii. Mm. Wewe nasikiliza. Kesho kutwa unalipwa hela yako. Naomba mzigo wa milioni moja na laki tano. Mm. Pavement. Ila kesho kutwa unalipwa hela yako. Asema chukua. Nitachukua mzigo wa milioni moja na laki tano akanikopesha. Kapeleka site. Nikaambia washikaji, mafundi wasaidizi wangu, oya kazi tunafanya lakini hela hatujapata mpaka nahisi mpaka kesho tutapata hela na bosi amesafiri. Kwa tufanye kwa kutumia mitaji yetu mfukoni. Chakula tukope kwa mama ntilie tupige kazi. Mzigo nimekopeleka. Piga levu nikatandika paving kidogo. Ule mzigo ukaisha. Umesogea. Bosi anapiga simu. Wameanza kazi? Naambia wameanza kazi. Haya. Kesho kutwa yake ile ambayo kesho kutwa nimeahidi kurudisha la watu mm. Nikampiga simu bosi, bosi eh. Sasa yule blaza wangu ule ameanza kuleta mzigo, lakini amesimamisha mzigo sababu hela ya magari ya kubebea ule mzigo ha ana. Kwa hiyo katika ile milioni kumi na mpe milioni moja na nusu tu mm. afanye nini? Alipie magari, usafirishaji, mzigo uje mm. Haina shida, hiyo milioni moja na nusu naletewa po Nikaleta milioni moja na nusu kwenye bahasha nikasaini mkataba wangu nimechukua milioni moja na nusu. Nikachukua laki tano. Nikaweka mfuko wa kushoto. Milioni moja nikampigia simu yule bwana anayeondoa mzigo. Oya. Nikwambia kuletea leo hela milioni moja hii. Itabaki laki tano. Hii laki tano nipe mzigo mwingine leo. Mm. afu nipe siku hizo mbili. Mm. Ah, kesho kutwa tena. Nitakupa nipe mzigo wa milioni moja laki tano. Nitakapokuja nakuletea milioni hizo mbili. Mbili. Haina shida bwana akanipa mzigo wa mia moja na kitano simeshampelekea milioni mm. ila kitano nikawa ina, ina, tatua matatizo yale vijana wangu ila kula na nini tunaendeleza ile kazi kaja mzigo wa milioni na laki tano nyingine jumla itakuwa ni milioni mbili na nadai ingiza mzigoni piga kazi ina maana tulikuwa tumepiga hatua yani kwa kiasi kikubwa maanake yani tayari ni kama mzigo wa milioni tatu mm. ushafanyika maana ina maana pale kuna kama kama milioni kumi bado ipo kwa tajiri mm. lakini ile kazi iko karibia robo mm. imeshausogea baada ya kufikisha pale mzigo nikampigia tena simu bosi bosi si kila kitu inarekodiwa yani unapiga video inaonyesha kwamba kazi imefanyika vipi mm. lakini nini shida tena nikamwambia na bosi toka nimeanza kazi maana yake ni kwamba ofisi kama ofisi haijalipa chochote mm. kama advance kwa nafanya kazi ofisi ilikuwa inaletea mzigo Umeona? Mm. Kwa tunahitaji kiasi cha milioni mbili mm. ili kunikizi mimi na vijana wangu mm. kwa sababu hela uliokuwa umenipa ya kwanza tulifanya levo, hela ya pili kwa levo pamoja na mzigo ulikuja mm. maana yeye tulinunua mchanga, hela ya tatu tulilipa kwa ajili ya usafiri mm. ya kusafirisha ule mzigo kwa sababu magari mm, blaza alikuwa ana hela kulipia magari ndio nashukuru umepata pesa lakini kwa sasa hivi mimi sina pesa yote ya kuendesha nini kazi mm. naomba balance ya milioni mbili mm. utanikata kwenye ile hela ambayo iko ndani ya mkataba mm. basi bosi akiwa Moshi kwa sababu anaona kazi inaendelea vizuri hakuna ina shida haina shida bwana nitakupa hiyo milioni mbili mm akatuma milioni mbili kaja karatasi nikasaini kwamba nichukua milioni mbili mm. kwa hiyo akawa ametoa milioni ya kwanza mm. akawa amekuja ametoa 1.5 ikawa milioni mbili na laki alitoa 1.5 akaja akatoa 1.5 mm. ikawa milioni tatu akaja akatoa milioni mbili ikawa milioni tano mm. katika ile bajeti ya, ya, ya milioni kumi na nne mm. na laki tano katika ile kazi ya kwanza mm. ile kazi yake ya pavement maana yake unabeba kama milioni tisa hivi mm. na point umeona basi alikuwa ametoa ile pesa milioni mbili nikasaini nikaipeleka ile pesa kwa yule bwana ambaye unakumbuka kwa milioni eh, alikuwa uh, nadai laki tano wa kwanza ambapo nilitoa milioni mara kwanza mm. mara ya pili nikatoa milioni moja na nusu lakini ulikuwa na deni la laki tano ndio kwa bajeti yangu ilikuwa nataka nimpelekee milioni mbili au afanye anidai mm. kwa maana alikopesha eh, sana mzigo milioni moja na nusu ukiacha na ile deni la laki tano mm. kwa ningempelekea milioni mbili anakuwa afanya nini anidai ile hela mimi yote nikampelekea yule bwana kwa sababu ile laki tano wa mwanzo mm. maana yake itakuwa nimpelekea mara kwanza milioni moja na nusu nizuia laki tano nikampelekea milioni mm. kwa hiyo ile laki tano ilifanya matumizi ya leveling na kuendeleza mm. kazi yetu sisi mm. kwa kuna laki tano anadaiwa kutoka kwenye deni lake. Kwa hiyo alikopesha mzigo wa milioni moja na nusu. Kwa hiyo kabaki kuna deni la laki tano. Kwa nini upate milioni mbili maana anaenda kukilia nini? Mm-hmm. Deni. Nikampeleka jamaa milioni mbili yake, bwana milioni mbili yako umenisaidia sana. Hii hapa. Mm. Wakati huo bosi anajua mzigo unachukua kwa kaka yako. Kwa kaka yangu ya. Ya. ya. Mm. Kapa milioni mbili yake. Haya eh, bwana nashukuru bwana ngumu mwaminifu sana. Nini? Sasa kile kilichofanyika bado nina budget ya laki tano ile ambayo nilikuwa nafanya nao vijana wangu. Mm. Niambie jamani hii hela tunakula kidogo kidogo. Mm. Ni tupate hii hela hii laki tano hatuna hela ya kujilipa mshahara. Mm. Tunalipa mama ntilie tu. Peleka mm. Eh, kama ni elfu kumi elfu kumi eh, tuzidi kusogea kwa sababu hela yetu bado haijatoka. Mm. Mwana, lakini zile unazozipata zina kwenye nini? Kwenye matili kulipa ile madeni. Mm. Sasa yule bwana alipo nilipo mlipa ile hela nikamwambia bwana bosi wangu amesafiri, kabakiza siku chache sana kurudi mm. kama wiki moja moja. Kwa hiyo nipe mzigo wa kumaliza kazi mm. Umeona bwana, nipe mzigo wa kumaliza nini kazi, kazi. kwa muda wa wiki moja. Bosi akija ndakupa ile hela. Sasa kwa mzigo ulikuwa nakopesha nimeshalipa, nikaa, nimeshajenga uaminifu mm. malipo na pia zimebaki siku chache, kwa hiyo ni rahisi kunikopesha mzigo wa kutosha kumaliza ile kazi mm. Kambia basi na shida. Kwa hiyo kalkuleti kule kwa bosi hela iliyobakia na mzigo unataka kuchukuliwa. Ilikuwa inatoka ina, ina, ina kama kama kama kama inatakiwa niwe na milioni sita, mzigo wa milioni sita. Mm. Umeona eh? Natakiwa mzigo wa shilingi ngapi? Milioni sita. Ili niwe nimemaliza ile kazi. Na bosi unamdai? Na bosi namdai milioni tisa na laki tano. Mm. Basi yule bwana yule alichokifanya akaniamini mm. akasafirisha ule mzigo na watu wake mm. na mzigo wenyewe akanipa kwa mzigo ukawa kutosha pale nimeshuka pale site ngambia jamaa zangu kwa sababu hela yetu hatuna twende taratibu mpaka hii wiki moja hii bosi akija kwetu tumeshamaliza mm. ndani ya wiki moja kwa mzigo tulikuwa nao twende tu kawaida bosi akija sisi tutalipana mm. basi nipige ile kazi nipige ile kazi na wale vijana wangu tuliaminiana tukafanya kazi ikaisha ile wiki ya, ya kwanza ambayo bosi anarudi kwa hiyo nimeshamtumia video kwamba ile kazi fulani imekamilika. Alivyokuja tu kutoka Moshi, aliona kazi imekaa vizuri. Mm. Yaani mkeka vizuri, level safi. Kuko safi kabisa. Agri ah. bwana, asante sana bwana, kazi yako nzuri nimeipenda. Unadai shilingi ngapi? Naambia kudai milioni tisa na laki tano. Mm. Njoo kwenye gari bwana, alikuwa na noa yake. Kaniingiza kwenye noa pale, akatoa hela zake, kazi hesabu. Milioni tisa na nusu. Mm. Baada za kutimia zile milioni tisa na nusu kampigia simu yule bwana andaye milioni sita sababu sikuweza kutoka kwa wakati huo kwamba naweza kutoka na hela za watu Mm. Mm-hmm. Kampigia simu, "Oya, uko wapi?" "Eh bwana mimi niko ofisini, njoo bwana uchukue hela zako site hapa." Kaja na kigari chake pale jamaa wangu yule alikuwa anaitwa Adolf. Anaitwa Adolf mpaka ni jamaa wangu sana ni fundi ni ana kiwanda cha pavement. Mm. Kamkabidhi hela zake. Bosi ikiwepo. Eh, eh, bosi akiwepo. Kwa hiyo kumwambia huyu ni dalali au ni nani? Ah, ah, nilichofanya niliambia huyu kaagizwa na na bosi, na ah, brother. Brother eh, bwana kaagizwa brother aje mchukulie hela zake. Mm. Basi mwambie asaini basi ile sehemu yako ya brother ya eh, kakako asaini hapo. Akasaini tu pale kama katumwa. Ikapigwa simu kwa yule bwana. Mm. Kakako. Hello, nimeshampa grey hela zake zote. Nashukuru sana kwa kazi nzuri. Ah, haina shida. Huyo maizana nimemtuma jamangu hapa. Akapewa ile milioni sita yake mwenye kiwanda sasa mwenye anaondoka. Mimi mfukoni na milioni tatu na nusu na nusu. Kauliza wale madogo zangu, wa hii kazi umeshaifanya tumemaliza. Mm. Kwa mnadai shilingi ngapi? Ambapo baza na nakudai milioni moja laki mbili na elfu sitini. Mm. Nikawalipa hela yao. Mm. Nikabaki na milioni milioni mbili mbili milioni mbili laki mbili na arobaini. Umeona hapo? Mm yani hiyo kazi imeisha, kazi imeisha, sina ugomvi na tajiri mm. Wezi amini tumerudi nyumbani pale, kaambia wife, nakumbuka ile kazi eh?